alright uh, so pada pagi uh, pada petang ini uh, uh, ini bukan disebabkan saya seorang tapi disebabkan tim kami ya. Yeah. Uh, semoga kita sama-sama berjaya dengan hebat kata. You are the best.